əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə qırmızı biber turşusunun hazırlanması qaydasını bölüşmək istəyirəm. Əvvəlcə 2 kiloqram biber götürürük, qırmızı biber. Təmizləyib yuduqdan sonra içini təmizləyirik və bu şəkildə doğrayırıq. Doğradıqdan sonra üzərinə 2 stəkan su əlavə edirik. 200 ml-lik stəkanla və qaynamağa qoyuruq. Qapağını qoyuruq ki, biberlər yaxşıca yumşalsın. Hardasa 15-20 dəqiqə qaynadırıq. Baxın, biberlərimiz yumşaldı və qazın üzərindən götürürük. Zövqə görə mən 2 acı bibərdən istifadə eləyirəm. Kim istəsə 1 və ya 3 eləyə bilər. O sizin zövqünüzə baxır. Dəfnə yarpağı, 200 qram sarımsaq, 2 dolu xörək qaşığı şəkər tozu, 2 dolu xörək qaşığı duz, və 200 ml-lik stəkanla 2 stəkan üzüm sirkəsi Əlavə edirik və qarışdırırıq. Qarışdırdıqdan sonra temiz yuduğumuz bankalara doldururuq. Ve 200 ml bitki yağı əlavə edirik. Qarışdırırıq. Yaxşıca qarışdırdıqdan sonra bankalara yığırıq. Kim istəsə yağı çox da əlavə eləyə bilər zövqə görə. Bankaları bir qazana yığırıq. Baxın, qapaqlarını da isti su ilə yuyub yaxşıca qoyuruq və üzərinə su əlavə edirik. Su ilıq şəkildə olsa daha yaxşı olar, çünki biberlərimiz istidir. Bu şəkildə doldurduqdan sonra yarım saat ərzində qaynadıb sterilizə etdikdən sonra qapağını bağlayacağıq. Əziz izləyicilərimiz, yarım saat qaynatdıqdan sonra bankaları bağladıq və qırmızı bərdən turşumuz artıq hazırdır. Siz də qış tədarükü görüb ləzzətlə yeyə bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Müzik